his head. Cieszę się rambu. Hey. They've me last teammate myself. Yeah. بس علي بس لا باوري علي بس لا لا حقت اكيد مات لا لا لا حول لا لا الله ولك حول على السلاح الثقل هاي الاعدام غبي ايش بدنا دخلت البيت يعني اكيد ثاني غبي <laughs> همزه طحت واحد نوبي طرف انه <laughs> شنو من حظ شايل <laughs> خابت بس يمكن اللي تعتقد افتح الباب افتح الباب opened up to others. حاول أثير فيهم وتقمز اخذ سلاحك اقوى قناص باللعبه هاي ظلت عدل شيب مات لا حرامات هلي هلي هلي واحد اموت على المكمبرين ميت بعده ما ميت مات هذا على كان بولد うわ <laughs> という口は بعد عشان. Don't pick up that gun. Don't pick up that gun. ما عندك خلاص طبقك يا مالتو. Don't pick <laughs> up that gun. هي حرب شنو يفعل؟ ايش عجب باقي مالي؟ حمصفر لوتي لوتي <laughs> é mais de uma. <laughs> Hehehe اه بعقل واحد كده لا مو انا كده شوف ما قتلته بعد عدل هسه مات ماكو سكوب انت بعده خلص طلع لسه مات فوق ないおえりやおえりこれも待てよ Olha o advogado. يطيح خرب شكلك. خايس.